desafio que foi apresentado para a gente era utilizar um Galileu, que é um equipamento da Intel, para montar uma instalação que servisse para estimular ações das pessoas, estimular que elas se expressassem, transformar som em luz. Ele recebia a informação sonora e disparava a programação de luz que foi feita. Seria traduzir, acho que é o comportamento daquelas pessoas diante ao que estava acontecendo no evento em luz. Então elas mostram como se fosse um espelho da própria reação da plateia. a gente começou é, os primeiros testes fazendo um, um, um protótipo em que o Galileu recebia uma comunicação de áudio e a gente começou mapeando isso a partir do software. eu fiz uns testes junto com o Guima. É, basicamente a gente usou uma mesinha de som bem pequenininha e um microfone e tentamos fazer com que o, o equipamento reconhecesse esse áudio e acendesse um LED. Essa era a nossa missão. A gente ficou horas e horas e horas trabalhando em cima disso, aí depois de muito tempo <laughs> o LED acendeu. Conseguimos fazer o LED piscar, mas isso tinha um, um significado bem mais amplo do que apenas o sinal do LED. Significa que o sistema de captação estava funcionando. Então a gente começou a desenvolver um pouquinho do software em paralelo com o hardware. A gente precisava fazer um pouquinho, testar, ver se aquele software tinha possibilidade de se comunicar com o hardware e aí adaptando ambas as partes. A gente encontrando bugs de comunicação do software, bugs de comunicação do hardware, até chegar no sistema que melhor funcionava. Depois entra na etapa de ensaio. Uma vez que o sistema está desenvolvido, que tudo, que o hardware e que o software estão desenvolvidos, a gente coloca para funcionar e vai melhorando. Assim como você tem uma música, que aí você tipo, vai compondo essa música, a gente criou uma, o que seria equivalente a uma partitura visual. Então a gente criou uma sequência de notas com imagens que eram tocadas reagindo ao volume do som que estava na sala. Então os endereços eram pensados de forma gradual, de, de intensidade sonora. Conforme a intensidade sonora aumentasse, mais aparelhos eram detonados. Mas é, o resultado final é, é, bonito de, de ver a, a, na intensidade da frequência que a gente queria que ele funcionasse. Ele começou a responder muito bem e acho que todo mundo ali, nesse momento, percebeu e ficou contente assim, com o trabalho. Ver essa coisa tão nova funcionando assim, e feito com, é, tudo de maneira livre e pela gente. O que eu acho mais interessante é que entrar nesse universo abriu alguma porta na minha cabeça para, tipo assim, poxa, isso é um canal de investigação para outras coisas. Se a gente estiver falando de luz, seria como um reflexo. Seria você se enxergar. No caso de, se a gente pensar como áudio, seria um eco, seria se ouvir. Mas na verdade a gente está misturando uma coisa com outra. Então você está recebendo esse eco em luz.